بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کیسر ہے اور آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ جبھی بھی اگر کسی رشتے دار سے یا دوست سے بات کرتے ہیں جو یورپ میں ہوتا ہے کینیڈا میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈسکریج تھوڑا کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے مت آؤ یہاں پر کام ہم ہے نہیں کیا کرو گے تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا بھی آنا جانا رہتا ہے آپ بتائیے کہ واقعی میں کام نہیں ہے وہاں پر کیا پرابلم ہے کوئی ایسی یعنی کہ جائیں گے اگر ہم اتنی ایفرٹ کر لیں اتنا پیسہ لگا لیں ہم چلے جائیں تو کیا کام نہیں ملتا وہاں پر تو وہ تمام چیزیں جو ایکچوئل فیکٹس ہیں پروف پروف وتھ پروف یہ یاد رکھیے گا اس چینل کے اوپر بغیر پروف کے بات تو ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے اگر آپ کو پروف چاہیے ہوا کریں اور آپ اتھینٹک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کانٹینٹ جس میں پروف ہوتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے پھر آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں گے تو آپ کو ہر ویڈیو ملے گی لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ کینیڈا ریڈ پلس پروگرام میں ہیں ان کے لیے میں پہلے اطلاع دے دوں اور جو لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کیونکہ دونوں ہمارے اپنے ہیں سب لوگ ہمارے اپنے ہیں جو بھی سم چینل دیکھ رہا ہے وہ ہمارا اپنا ہے تو ان تمام اپنوں کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ جاب فیئر سائٹ ہے تو نوسکوچیا کو نوٹ کر لیجئے گا اور یہاں پر جو ہے یہ جاب فیئر ڈیٹ آ رہی ہیں سیکنڈ دسمبر کی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ فرسٹ مارچ کے لیے کرنا ہے اور مے ایٹین کے لیے کرنا ہے اگر آپ نووا وس جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں جن لوگوں نے سوال کیا تھا وہ کیا کریں گے وہ اس سائٹ پر آ کے یہاں پہ اپلائی کریں گے یہاں پر دیکھیے گا امپلائر رجسٹریشن یعنی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کلک کریں گے کی کمپنیز ہیں وہاں پر جو لوگ موبلٹی پروگرام اپلائی کرتے ہیں جو لوگ لیمیا اپلائی کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہمیں عام لوگ بولتے ہیں نا کہ مجھے لیمیا اپلائی کرنا ہے لوگ بولتے ہیں عام آدمی بولتا ہے کہ مجھے لیمیا اپلائی کرنا ہے یا مجھے ایسا کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کا لمیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے تو اگر آپ کی کمپنی ہے اگر آپ نے کینیڈا میں کمپنی کھول لی ہے پھر میں آپ سے لیمیا کی بات کروں گا لیمیا تو رسیف کیا جاتا ہے بائی امپلائر اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے job seeker registration job seeker کون جاب ڈھونڈنے والا یعنی کہ آپ جو لوگ بھی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر اپلائی کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے جو ہے اپنی یہاں پر آنا ہے یہ فرسٹ پیج ہے اس کا یہاں پر تمام کو بتایا جا رہا ہے یہ دیکھ لیجیے گا اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جاب پوسٹڈ بائی تو جو وہاں پر ایونٹ میں ہیں شامل جن لوگوں کو امپلائیز چاہیے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ ہے تو آپ یہاں پر اپلائی ناؤ پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے رینڈملی بہت ساری جاب آفر جو ہیں وہ کھل جائیں گے جاب ویو جاب اوپننگس ہیں آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب دیا ہوا یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ جاب کینیڈا مارکیٹنگ میں اور ہر قسم کی جابز آپ کو مل جائیں گے یہاں پر فل ٹائم ہے پارٹ ٹائم ہے جو بھی ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں جاب ٹائپ آپ دیکھیں گے full time ninety one jobs available ہیں پارٹ ٹائم ہے سیزنل ہے اور یہ تمام چیزیں سیزنل ہم لوگوں کی زیادہ تر ہوتی نہیں ہے بیکاز ہم لوگ اس ریجن میں رہتے نہیں ہیں جہاں پر سیزنل جاب کو دیا جا سکے تو یہ آپ چونکہ اس کو پہلے سے آپ جانتے ہیں اس لیے میں آپ کا میکسیمم ٹائم نہیں لوں گا just that was a reminder کہ آپ لوگوں نے جاب فیئر کو چھوڑنا نہیں ہے بھولنا نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ورکنگ کرتے ہیں اب آپ آ جائیے اس خبر کی طرف جو آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار آپ کو کہتے ہیں کہ یار ہم تو بڑا مشکل ٹائم گزار رہے ہیں بڑی تکلیفوں میں ہیں کیا بتائیں صبح صبح بڑی برف ہوتی ہے پہلے گاڑی سے ہٹاؤ پھر بہت ایک درد بھری کہانی آپ کو سناتے ہیں صورتحال ہے کیا آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کو خبر کے ذریعے بتاؤں گا کہ اگر میں بولوں گا تو اس کی کیا ویلیو ہے میری بات کا یا کسی کی بات کی بھی کیا ویلیو ہو سکتی ہے اگر وہ زبانی بول رہا ہے ہو یہ رہا ہے اگر آپ میں شروع کروں امریکہ سے یہ پورے یورپ کی صورتحال ہے امریکہ کی صورتحال ہے کینیڈا کی صورتحال ہے پورا ویسٹرن سائٹ کی بات کر رہا ہوں نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں یورپ کی بات کر رہا ہوں اس سائٹ کی بات کر رہا ہوں وہاں پر یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے جی great resignation why four million U S workers month in month are leaving their jobs ایک ہی مہینے میں جو پچھلا گزرا ہے چالیس لاکھ لوگوں نے ریزائن دے دی ہے مطلب جابس ہیں ان جاب سے چالیس لاکھ لوگوں نے ریزائن دے دیا جابس اویلیبل ہے نا سیٹ تو اویلیبل ہے چالیس لاکھ لوگوں نے ہم جاب نہیں کر رہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹوٹل مجھ سے پوچھیں گے اس سیزن کا پورا پوچھیں گے تو دو کروڑ لوگوں نے ریزائن دے دیا ہے میں پھر آپ آ جائیے آگے آ جائیے یہ صرف یو ایس سی کی بات نہیں ہوگی آپ آپ سوچیں گے کوئی ایونٹ ہی ہو رہا ہے وہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو شیشہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ویٹ اسٹاف وانٹیڈ ٹھیک ہے نا اس کے بعد اگر آپ بولیں گے کہ کیا کوئی وہاں مطلب صورتحال ایسی ہے کہ وہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو امپلائرز ہیں جنہوں نے ہائر کرنا ہے کہتے ہیں ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں یہ دیکھیے گا کہ آگے پسینے چھوٹنے کی نشانی یہ بھی دیکھ لیجیے گا میک ڈانلڈ کا باہر لگا ہوا ہے کہ ہائرنگ کر رہے ہیں اور سائن ان کیجئے سائن آن کیجئے بونس بھی دیں گے پانچ سو مطلب آپ جاب لے لیجئے اگر آپ جاب لیں گے تو ہم آپ کو اس کے پانچ سو ڈالر بونس بھی دیں گے جو بھی پیسے بنتے ہوں گے آپ کا سائن آن بونس بھی ہے صورتحال یہ پہنچی ہوئی ہے اب اگر آپ بولیں گے کہ یہ تمام چیزیں آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کہ میں ظاہر بات ہے کہ میں آپ کسی ایسے آدمی کو تو موقع نہیں دوں گا جو آپ کو کمنٹ کے ذریعے بھی برخلا سکتا ہے تو آپ نے صرف یہ لکھنا ہے میری لنکس چھوڑ دیجئے کہ یہاں نہیں تھا وہاں وہی بہانے ہوتے ہیں نا کیونکہ گوگل سب کے پاس ہے یہ تو بہانہ تو نہیں ہو سکتا میرے کمپیوٹر میں گوگل نہیں ہے آپ صرف لکھ دیجئے اس کو جواب دینے کے لیے جو آدمی آپ کو بولے کہ جی یہ غلط بول رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ریزگنیشنس نہیں ہو رہی ہیں پہلے اس کو چپ کرانے کے لیے لکھ دیجئے گا دا گریٹ ریزگنیشنس ٹھیک ہے نا ٹو ٹوینٹی ون اسی کی بات کر رہا ہوں میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں یہ آج کی بات ہے ٹھیک ہے تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی لکھا ہوا ہے کہ یہ اراؤنڈ ٹین ملینس جو ہے ویکینسیز دیکھیں اس ٹائم ہو کیا رہا ہے یہ ایک خبر ہے میں اس خبر پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ خبر بہت بڑی ہے کہ یہ لوگ کیوں رضائن دے رہے ہیں وہاں پر امپلائرس کے پسینے کے چھوٹے ہوئے ہیں وہاں پر وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جاب کے اوپر ان کی سیلریز کیوں بڑھا رہے ہیں ان کے ویجز کیوں بڑھا رہے ہیں انہیں کیوں بول رہے ہیں کہ آپ کو ہم بونس بھی دیں گے آپ کو ہم ریلیکس ٹائمنگ بھی دیں گے آپ ورک ایٹ ہوم بھی کر سکتے ہو یہ تمام سہولیات میڈیکل بھی دیں گے اور تمام چیزیں جو ہیں یہ پیمپر کیوں کرنے لگ گئے ایک دم سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فیٹ ویٹ ہم ابھی جاب نہیں کر رہے میں نے کہا اس کے پیچھے پوری کہانی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اسے کسی اور پروگرام میں کہیں اور کور کروں گا اس چینل پہ کور نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک نیوز ہے یہاں پر آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم وہ بونس اناؤنس کر رہے ہیں یہ ہے صورتحال U S A Canada Europe کی ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ان تمام خبروں کو پڑھنے کے بعد ویریفائی کرنے کے بعد کہ وہاں پر کوئی کام بھی کوئی کمی ہے وہاں پر تو آپ کو بونس سائن آن بونس مل رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چیز کرنی ہے کہ سب سے پہلے بلیو آن یور سیلف اگر آپ کو اپنے اوپر اعتباد ہی نہیں ہے پھر تو چھوڑ دیجئے پھر تو آپ اس ویڈیو دیکھنے کا بھی حق نہیں تھا کہ ہم یہ بھی کریں لیکن اگر آپ خود پہ اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ you are the person who should be hire ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں عزت دیں سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو عزت دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں ہوں وہ آدمی جو یہ کام کر سکتا ہے اور میرا کام ہونا چاہیے تو پہلے تو بلیوز ہوتے ہیں نا ایمان آدھا مطلب ہمارے بزرگ کیا بولتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اگر کسی ڈاکٹر کے اوپر آپ کو اعتبار نہ ہو تو اس کی دوائی سے بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو خود پہ اعتبار نہیں ہے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے پھر اعتبار نہیں ہے چھوڑ دیں کلوز پھر جہاں آپ ہیں اور جیسے آپ ہیں پڑے رہیے لیکن اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے تو پھر وہ تمام ذرائع جو ہم سکھاتے ہیں آپ کو وہ تمام طریقے جو ہم سکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ ایک طریقہ تو ہے نہیں اگر ایک طریقہ ہوتا تو اس چینل کے اوپر ایک ہی ویڈیو ہوتی آج اس چینل کے اوپر تقریباً تقریباً دو سو ویڈیو ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں ٹھیک ہے نا جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہو چکی ہوں گی کیونکہ ہماری اسپیڈ بہت زیادہ تیز چل رہی ہے ویڈیو دینے کے چکر میں تو یا معلومات دینے کے لیے تو آپ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس ابھی بھی اتنا کانٹینٹ رکھا ہوا ہے ٹائم نہیں ملتا کہ صرف آپ کے ساتھ کانٹینٹ ہم شیئر کریں آپ نے کرنا کیا ہے آپ یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ پروگرامز اور ہیں بڑے زبرست پروگرامز ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ بھی کچھ بھی چاہیے نہیں ہے ان کو لیکن وہ بلا رہے ہیں وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا نا آپ کو حالت خراب ہے تو ہم اور پروگرام دیں گے لیکن آپ نے ہمارے ساتھ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا آپ نے صرف چینل کے ساتھ رہنا ہے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر کے ہمارے ساتھ رہنا ہے and you will get everything ان شاء اللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ